let us what جاي اليوم بستايل مو بمعقول نية دايما اذهال كل الملا والجمهور ابغى اوصل احساس واشرح انا الشعور من العدم يجيني انا اقوى انتقاد للاسف من حاقد ناقد متكبر ومغرور حاول تسوي الفن اللي انا قد ما الحين عارف ما تقدر ابعد عني يا مسكين لان لما تنجز لازم تاخذ مني كرت عبور لاني اكتب الكلمات تنكسر السطور وانا اتذكر في لحظه حاول يوقف ضدي لكن انا انجزت وتعبت وتعلمت وافهم واخذت الموضوع بشكل جدي حتى تحدي وانا بعدي الناس فيه مبدع فيه عرفت كيف اجي اعطاني واجب علي اني اعطيه امسك المايك وبالقوافي ابدا جلد فيه لان كل اللي في بالي يخلى واكون اكثر شي وعي ينتقدوني ويقولوا لي مالك تسعش انك فاشل بدون اي مواهب لا تكون من اللي ينشر السموم اتعب على نفسك وان شاء الله كل شيء هنا باف باف باف what to do, but they don't understand. They judge us by ourselves, but they don't really understand. They don't do what we do, but they still say they know. A bunch of hypocrites, and they still say that they know.